Novamente nos enfrentamos, pode pá O filme é o mesmo, só o elenco que vai mudar Talvez te espancar, sua mente baralhar Sabe que contra mim, hoje você não vai aguentar Eu vejo medo pelos seus olhos percorrendo o seu sangue Cê sabe o Gustavo volta tipo um bumerangue Entende mano que eu causo um atropelo Sei lá, parece o Cid da Era do Gelo Tá feio pra caralho, João Franco Sem lá o que você está falando, mas você tá panguando Nem vou precisar usar metade do meu cérebro Pá, acabou com você, nem uso o meu mérito Meritíssimo, sabe, você é ridículo Não tenho vínculo, você se embolou Com certeza esse cara aqui até pangou Pra minha rapa, com certeza eu sou um símbolo 45 minutos de freestyle para Gustavo, tem resposta do outro lado 30 segundos para Alex ligado, mano, eu logo chego A outra eu te enfrentei, agora eu te deixo logo é no desespero Então cê tá ligado, mano, vou chegar pra encostar Então cê tá ligado Na hora que pra falar eu falei que cê falou que deixou como sítio Então cê... Eu vou falando aqui, essa é a porra Quando eu te derrotar eu vou logo dar uma risada logo é Dessa porra então aqui eu vou falando na minha levada Então cê tá ligado mano, eu te deixo logo com a cara na espada Agora não dá mais tempo. Acabou. <laughs> Calhota, mano. Vocês ouviram? Vocês já sabem como funciona. Barulho para Gu! Barulho para Alec! 1x0 Gu! Alec terminou, Alec volta! Vai! Olha aqui, eu vou falando que cê tá dando risada Aqui não é uma comédia, mano Então cê tá ligado, na minha rima eu vou avante Então cê tá ligado, eu logo espanto tanque Então cê tá ligado, mano, aqui eu chego logo a ah, logo eu vou falando aqui Então cê tá ligado, mano, cê logo tá com as pratas Então cê tá ligado, mano, cê é prata e sou ouro Então... Fica tranquilo, paizão, é isso. Essas coisas acontecem. Tem a resposta do outro lado com a voz, 30 segundos. 30 segundos para Gustavo. Vai que vai. Yeah, yeah, yeah. Sinceramente eu não sei o que responder Porque da sua cima meu parceiro aqui não dá pra corresponder acreditou Você até grifou, tipo um hipogrifo Voando aonde estou, você acha que restou Mas esse cara não consagrou Voltou a mesma fita, entende a sua queda Você não treinou, por isso tá ale merda, que merda que você faz constantemente Cê sabe esse cara com certeza que somente Você fala que eu sou comédia Aqui na disciplina, no inferno 33 Quando eu sou a divina